à chaque fois qu'on fait du rafting, on sait qu'il y a un arbre en plein milieu de la rivière. Quelqu'un a déjà essayé d'en couper une partie, mais l'arbre est toujours là. Du coup, on va voir si les deux héros que nous sommes peuvent virer l'arbre du milieu de la rivière. J'ai vraiment l'impression de ressembler à un Super Saiyan. C'est bon, je suis passé de l'autre côté de la rive. On a traversé par ici. Et on va pouvoir s'approcher du, euh, tronc d'arbre qui est au milieu. So Carlos seems ready to try. But he's the hero today, not me. Carlos got the tree. he does not even need me. Carlos has the tree. So, I am unsinkable. Le wetsuit, il est tellement épais que je peux pas couler. C'est euh, une veste de sauvetage intégrée, portative. On va faire l'essai. Attention. Là, vous avez à peu près l'exemple d'un volontaire qui a plus grand chose à faire parce qu'il a fini ses heures de la journée. Et du coup, il se marre. Pour bien faire la planche, il faut remonter les fesses. C'est ce que ma maman m'a appris. Donc je remonte les fesses. Je remonte tellement bien les fesses que j'ai la tête en dehors de l'eau. Oh, il y a une pierre, une pierre, il y a une pierre. Attention, tombe. Et voilà. C'est pour ça qu'on a les pieds devant. You know what? It's such a better way of transportation. <laughs> oh yeah, Franchement, c'est super sympa. Je suis en train de devenir le caméraman de l'équipe. Et donc pour ça, je les laisse sur le bas-côté je me ferai un passage sur les rochers et je vais essayer de pouvoir les filmer depuis le milieu de la rivière quand ils vont passer. J'ai un petit peu l'impression de faire, euh, même si j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, euh, de la, la vidéo de guerre. En essayant de capturer l'action là où elle est, en sachant, en sachant, en essayant de savoir où elle va se trouver. Donc là, je sais que la bataille va se passer euh, pas très loin du rocher qu'on voit là-bas, là. Donc le but, c'est d'aller rejoindre ce rocher. J'ai trouvé un lézard bleu et vert, il est super beau. Donc je vous le montre. Allez, on va jusqu'au rocher. Il sent se casser la figure, c'est quand même des rapides. Oh, c'est des rapides, pas très rapides. Hein. Euh, alors là, par contre, j'ai vraiment besoin de mes deux mains. Bon, vous pouvez pas me voir, mais je suis en mode crapaud. Je vais essayer de faire un bond de 2 mètres pour arriver jusque là-bas. À 3, c'est parti mon kiki. À la une à la deux Je suis sur mon rocher Et voilà, et maintenant on peut les attendre. Aujourd'hui, en tant que caméraman officiel, je pars devant le bateau pour pouvoir le filmer en pleine action. Et je vous le dis, c'est pas de tout repos. Hein. Et alors par contre, le fait d'attendre pendant que les autres là-bas sont en train de se prélasser sur la plage et moi je viens de sortir de l'eau, je me les gèle et puis je dois attendre le bateau. Ah Faut que je, faut que je parle pour me réchauffer là parce que... <laughs> Oh. Bon, le bateau est parti, faut que j'aille les rejoindre, ils sont partis là-bas. C'est parti